大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来看一下，在西元二零二二年岁次壬寅年，我们的风水流年解析。因为今年呢，我们要讲的会比较详细一点，所以这个是要用一年的资讯啊，所以我们会分为上下两集。上集也就是这一集，我们要来谈谈四正位，也就是正东、正南、正西、正北。下一集我们会谈四偶位，也就是东南、西北、东北、西南。 开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。当然，你也可以加入老师的官方 LINE 以及微信公众号，与老师建立起长期的联系管道。好，我们在西月二零二二年岁次壬寅，太岁为虎，农历的大年初一是阳历的二月一日。 但是千万要记得，正式交接岁运的时间为以西元阳历的二月四日的凌晨四点五十分以后。各位要记得，岁运的交接啊，看的是节气，不是看农历。任何自称的老师的人告诉你跨年是以农历为主，老师敢拍胸脯跟你保证，这肯定是一个外行人。 这种啊，大多是看书店里面的书自修的老师，绝对不是真正经过学徒然后培训起来的老师。任何的命理啊，各位要知道，它一定是以干支为主，干支是以节气为主啊，它做一个分界线。它的核心计算呢，就是以太阳为正中心来计算世间的万物，因为我们是因为太阳的恩泽，我们才能够产生我们的地球。而农历是以月亮为计算的中心，它是以旺朔为主。 它是用来做计事以及计算潮汐所使用的。有一些学艺不精啊，或是半路出家的所谓的命理老师，很多都是错用的，导致他们的客户啊，有时候就会陷入了万劫不复的地步。当然，很多万年历的 APP 啊，针对这个跨年的计算啊，也是错误的啊。这个是没办法的，因为他们是一个城市专家，但是他们不是命理的专家。而要用运用风水啊，最重要的就是时间，早一分钟。 那就是辛丑的牛年，这必须当地的时间呢。 过了，在阳历二月四日的凌晨四点五十分后，才是壬寅年，也就是虎年。有一些变化，早一分钟是凶，只有时间到了之后才会变成吉。而提早改就已经触发了凶煞的力量。那么时间到之后，虽然吉利的力量会开始展现，但是后面所产生的吉利力量也必须先抵消了前面所产生起来的凶煞的力量。 那么，这就要看这两方力量啊，会互相角力，也就是什么？也就是狭路相逢勇者胜，不一定是吉利的力量会盖过负面的力量，这点要特别的注意。这就像什么呢？就像我们煮饭一样，早一分钟起锅，那就是没有熟，或是口感不好，或是你水只要少一度，它就没有办法沸腾。很多事情啊，不要小看它差一点，它就会差很多。 就像我们看到啊，很多人会做了在风水上会做了一些超前部署，然后就觉得，哎，我先提早把这个风水做好了，反正明天就过年了，或是明天就是节气交换了，说我先做好，然后觉得说，哎，怎么奇怪？那我摆了怎么会没用呢？啊，甚至我摆的还更差，是不是他讲错了？这常常就是所谓的在不对的时间做了对的事情，所以要用风水就一定不能有差不多的这个概念。就像我们在学习堪与看阴宅的时候啊。 脑袋就常常被师傅们就用力给它打下去，为什么？因为我们在丈量的时候就容易出错，而风水学里面呢，又有一种叫什么呢？叫做“分金差一线，富贵不相见”的一个俗语，而这个要点是很重要的。为什么？因为风水里面呢，它不只是只有方位的问题，它还卡到了二十四山、大小流年、先后天卦、七十二龙等等之类的，所以一错啊。 重一点祸延子孙，轻一点自己遭灾，这个就是很重要的地方。当然，有人会说啊，风水你只是迷信啊，美国人不讲风水，对不对？他们不是一样世界最强吗？这老师只能说啊，那是你以为的。很多的事情啊，它是叠加起来的效果，不是只单看一个部分。但是我们还是可以拿一个简单的例子来说。 像美国的政治啊，一直都是很纷乱的。无论是哪一个党的总统上台，他所遇到的都是混乱不堪的对立以及纷争。为什么呢？当然跟他们政治制度有关系之外，我们也可以从美国总统在白宫椭圆形办公室里面，他后方是什么，就可以很容易的去了解。 为什么每一个美国总统他都很容易遇到了自家的议议员去倒戈，或是推展政务的时候，自爱难行的其中一个原因？当然，影响政治不是只有风水，它有很多很多的因素。好，回到我们主题啊，我们来看二零二二年在风水上，我们整体的流年飞星吉凶。这里说一下，今天所讲到的流年飞星，也就是所谓的八方九位。 八方九位啊的意思，它就是就是指什么呢？就是指正偏东南西北这八个方位，以及中央中宫的这个位置，所以称作八方九位。而测量这个八方九位啊，就是要像老师这张图一样啊，把所属的房子切成了九块，也就是正九宫格。而现代的房子啊，因为会有公用的走道、公厕或是电梯井之类的设计。 大多都不会属于正方形的，所以一定会产生所谓的缺位，就是那个位置家里没有这一块。那这个缺位是没有什么太大的问题的，只是该方位啊有很难去发挥流年飞星的力量，它是或是它发挥的力量也是比较小的，要看它的所占的幅度在范围在是多少。而风水轮流转呢，总会有那么几年在缺位的阳宅之中，会有无论吉地或是凶煞的方位是无法发挥的。 这个部分呢，我们就称它为空王的一种。空王有很多种，那这个我们以后再会出一些风水教学视频里面，我们会提到。而空王需不需要去补位？它是可以补的，但是补的意义不会很大，因为空王的补位啊，只是建立一个看不见的墙。但是隔年风水轮流转的时候，你补位这个用品啊，又得重新的更换，因为任何的风水用品啊，都有它的使用年限。 大多是以一年为限，那超过一年呢？不是会失效，不然就是它的效用会开始递减。当然，外观上面我们是看不出来这个物品啊，这个物理的物品啊，它好像没有什么样的变化。但是呢，实际上它就是会没有了效果。这叫像什么样呢？就像我们看电池，对不对？我们用肉眼去看电池是看不出来它有电跟没电。风水用品也是一样的。好，那我们首先来看看我们的中宫的主星。所谓的中宫啊，就是我们房子的最中央。 今年中宫值守的流年飞星就是我们的五黄星。五黄星指的是什么呢？五黄星就是指我们风水理气里面所用的紫白飞星里面的中宫本位星。也就是说，今年所有的飞星主要就是回归到我们最原始的本命方位。那也就是说，今年吉利的方位会更吉利，凶煞的方位会更凶煞。而所谓的五黄方啊，五行以属土为主。 本身就是一个煞星之位，所以今年在房子的中央啊，尤其不适合放一些会动的，例如每一天都会看的电视、电冰箱、洗衣机、时钟等等之类的，会常常需要启动而且运转的设备，这样容易激发了五黄方的煞气，容易让家宅不安、事业不稳，或是家中成员会比较容易会有血光之灾，因为中间影响的是全部人。而五黄方可不可以使用呢？ 其实它是可以的，一方面是画，一方面是用。画的方法比较简单，就是买一个铜器，例如铜葫芦之类的，不要人形或是动物形态的都可以。因为人形或动物形态的，一不小心，在一个特殊极其罕见的状况，它会进去一些比较负面的磁场，这样就容易反过来吸收家里的能量，然后这会对家里的运势也产生了不好的影响。 而铜葫芦就比较还好了，那铜葫芦好不好买呢？它其实非常好买，所以说你也不用问老师，老师有没有在卖，好，这个网络上都可以买得到。那么大小要多大呢？这个要看房子的大小，基本上啊你就拿至少半个手掌大，这算算一半哈，半个手掌大。那如果你房子很大，对不对？上百平的，就是诶，台湾上一百平，那等于是中国的三百平方米嘛，啊，大概是这样的大小。那么你大概就是要自己去变更一下它的大小的斟酌一下。 这是比较合适的。有些朋友就说：“哎，老师，你要买通葫芦啊？”结果呢，他买了，感觉好像没有什么效果，因为他买这么小，你知道吗？那个装式就这么小，那当然就是 <laughs> 没有办法了，好吗？容量就不够了，对不对？那第二个就是用用的方法，就是把家里的小金库、保险箱啊，或是金银珠宝等等之类的放在这个五黄方，让五黄方的煞气啊来反过来增加这些财富的财气，这是一个比较好的做法。 当然，老师是比较推荐保险箱啊，就是保险柜放在这个方位。第一个是安全，那第二个就是说保险柜它几乎都是纯金属的，啊，钢做的比较多。那么这里面呢，它也可以放置一些，比如说我们不动产的权状啊，比如说像中国就是房产本，或是银行存折，或是一些我们重要的一些金呃贵金属之类的。虽然这些东西啊，不见得都是金属，比如说存折它就不是金属嘛，但是透过保险柜的转化，也可以强化这方面的财气，这是一个用法。 而这个工中啊，最忌讳的都是动土或是装潢，也就是敲敲打打、敲钉子啊，或者是去做一些装潢动作，或是或是一些破坏装破坏装卸，这是会动到房子主结构的都不好。但是如果真的必须装潢，那么一定要找老师或是你自己信任的。 确认他有择日专业的老师来帮你选择一个好的日课来进行动土或施工，哪怕是敲钉子啊，最好也先避免这个地方。现在啊，我们都有很好的一些可以粘贴的挂钩，你不见得要敲钉子才能挂东西，这个要去注意的。 而这种好的日课啊，一定要去找专门的老师，好，因为为什么呢？各位要知道，会算命的他不一定会择日，会择日的他不一定很会算命，这是两种不一样的地方。就像医院呐，有些人是全科啊，有些人是专科，这个是不一样的。每一个人都有每个人擅长的地方。那第二个部分呢，就是有一些老师啊，他是所谓的书店派，也就是怎么样，他是看书自己自修学习的，号称无师自通。 这些啊，通常对择日是一知半解，哦。通常他只能会翻翻黄历啊，啊，就跟你讲这个是吉或凶，因为坊间你能所看到的书籍呀，通常都不会把真正的专业关键写进去，哪怕是择日的书籍也是一样。为什么？因为这些东西呢，它是他毕生的心血，他为什么用几百块台币或是一两百块人民币就卖给你他的这毕生的专业呢？对不对？人同此心，心同此理，大家都不会，你也不会，对不对？ 而老师也是一样啊，从这个推命的的技术里面啊，对于这种比如说像求子啊，或者是女性姻缘这个部分，老师就不如我自己教出来的经理老师，他对这方面啊，虽然是我教的，但是他青出于蓝而胜于蓝。所以说，如果你有关于什么样求子，或者是你的女性姻缘部分的问题啊，找经理老师会比找陈老师会来得好。 那所以是说，我们在做择日的时候啊，请务必要去找专业的老师来帮你做中工。你要做拆卸、动土或者敲打的时候，必须要做的时候，一定要找专业的老师来去做。 好，接下来到我们的正东方，在岁次壬寅年啊，我们正东方是禄存星来值守。说到禄存星啊，就跟它的名称是一样的，是一个财运星。而这颗财运星啊，在壬寅年运用的时候，跟过去会比较不一样，因为今年走到的是流年飞星，飞回到了本宫的宫位，所以今年的禄存星啊。 走的是争议的路线，也就是说，今年的陆存星可以让媒体、法律或者创意等刺激性、变动性质高的职业来说，它是一个比较好运用的工位。对于其他比较，例如文职哦，比如说内勤、行政或是公务员，然后他是助理日常事务的这个工位，使用起来要比较谨慎，因为容易会陷入了一些不必要的争议之中。 而这个禄存星的使用方式啊，可以在这个方位上摆上一些花卉或是一些植栽，那最好是能够开花的。那透过这些花卉的力量，再配合禄存星来招来贵人运以及好的正财的财路。如果是从事媒体、法律、创意或是之类操作争议的职业，那么也可以在这个方位上摆上了时钟或是一些会动的一些小饰品，可以吹起比较多的禄存星的力量来。 当然，这个方位也最好不要放一些垃圾桶、厨余或是当杂物间，这样会让禄存星是完全无法发挥。外，垃圾等脏污会让今年的禄存星往比较坏的争议路线去走，例如操作议题失败，变成了负面行销，或是律师你接到了案子，但是这个案子客户付不出钱来，或者是说呢，他对律师你本身是没有诚实交代的，或是你创业工作者你做好很好的创意，但是被客人说我不要了，但是你的创意被他剽窃，这都有可能的。 <laughs> 而如果是公司做路程新这个方位的，桌上也可以摆上一些小植栽，当然还是要注意要会开花的那一种。除了可以美化你办公室的心情，还可以提升你的工作效率。如果是业务单位的，那在这个位置上可以摆上业绩排行榜，可以让团队有比较强大的良性竞争哦。 接下来到南方，南方在岁次壬寅年，流年卦位为九紫右弼星，这个又回到了本宫的卦位，可以说是非常好的贵人星的卦位方向，所以非常利于做业务或是做生意、网拍相关职业的，可以获得比较好的业绩。如果你是公司的管理者或是经营者，今天把业务团队移到公司的正南方，而且把它打扫干净，那么对业绩的提升会有比较好的帮助。 当然，这个社会人脉就是钱脉，所以也不是说内勤不能在正南方。内勤如果要寻求晋升，那么可以睡在家里的正南方，或是刚好就坐在办公室的正南方。那么这个审核晋升的时候啊，可以获得比较好的印象加分效果。当然，这个方位啊，也是一个桃花方位，贵人跟桃花有时候就是一线之隔，所以单身的朋友可以睡在家里这个正南方，也可以多吸收一点桃花运。 不过这是有条件的，那就是今年的右臂星虽然是一个强大的桃花星跟贵人星，但是它对女性的帮助会比较多一点，事业上的帮助也是一样。当然也不是说男性就没有帮助，只是它会略低女性一点而已。而最需要注意的就是今年这个方位啊，尤其忌讳摆放。 一体类的物品，例如饮水机、咖啡机，或是鱼缸，或是池塘之类的，这会破坏了原本右臂星的力量，把贵人变成了小人，所以这个你要特别注意哦。接下来到我们正西方，正西方同样的是我们的破军星，也回归到它的本位。破军星啊，它是属于一种变动之星。去年老师在讲述二零二一年风水总论的时候，我们有讲到破军星，老师就有说到。 二零二一年会因为这一颗破军星，世界上会有政变、社会动乱等等之类的事情发生。那么不出意外的，缅甸军政府的政变以及阿富汗塔利班入驻了他们的国家，以及非洲政变的相关问题都陆续的发生。这个看起来老师啊也是有应验的。 而在今年啊，这个破军星的力量就不会这么强了，只会引起一些国家内部的争议、抗议或是示威，这就相对于政变来说啊，就是轻微的很多的。而在风水布局上面，这个破军星啊，在职场上最好放一些滞销的存货或是一些逾期账款的文件，这样可以激化原本沉闷的气场，让原本不好处理的东西有获得出脱、变化出去的机会。当然。 如果本身就没有库存或是滞销品，那当然是最好的。那么这个方位啊，就不适合让内勤或是行政管理的人员住在这个正西的方位，因为内勤与行政的职位啊，是需要绝对的稳定，管理阶层更需要稳如泰山，否则怎么当外务或是营销人员的靠山呢？ 那么这个方位可以做什么样的职位呢？那就最好是创意的单位，例如企划或是设计的人员，因为它需要有不同的变化的想法，要做一个思想的一个创新，才能做出更好的作品或是方案。那么家里睡这个方位的，就比较容易睡得不安稳，或是起床之后又突然开始想睡。如果夫妻睡在这个方位，那就比较容易起口角，也就是比较容易吵架。 或是家中的孩童啊，你的书桌放在这个方式，那又在家里念书，那么他念书就比较容易不专心。老板或主要的管理阶层做这个方位，就比较做出错误的判断，会太于急躁，或是听信一面之词，那就是比较不好的了。这个不可不慎哦。而要化解这个问题，怎么化呢？必须在这个位置上摆放七个保特瓶，也就是所谓的塑料瓶，里面装纯水，且不能置放这个位置之后然后把水再拿去喝。 例如有些朋友啊，人会自作主张的怎么样，把公司的饮水机所用的那种大型的瓶装水啊，放在这个破军星的位置，一兼两顾，又可以化煞，又可以饮用，对不对？还可以常常替换，这个是弄巧成拙的，因为这只会让这个水啊，吸满了煞气之后呢，然后再去分给这些有去喝饮水机的的的那些身体里面，这个这对每一个人运势啊，都是不是很好的。而这个七瓶水啊。 摆好之后，哈，它必须要密封，而且不要让它一天到晚滚来滚去，会流动的，这样才能稳定这个挂位，减少了躁动。而如果这个地方放着冷气、时钟或是电视，那么这个房子啊，它在二零二二年必然会是一个多事之秋的问题产生。 接下来到我们正北方，正北方今年的卦位轮到了贪狼星来值守。说到贪狼星啊，很多人会以为它是一个凶煞之星，小说、漫画里面都这么说。其实不尽然是如此。其实贪狼星啊，它最主要的力量是主要是由贪以及代表积极的狼这两个特色所组成的。 所以贪狼星的力量是在于人本身要怎么用。例如，我们都知道贪婪这个心态是不好的，对不对？但是贪黑起早代表这个人是勤劳的，也就是说贪这个字啊，代表你是主动积极，你想要的，而且你尽可能去付诸于行动，去努力把它得到。而这种贪就是好的。但是如果你只是想要，但是却不想要去创造，那么这样子的贪就是一个负面的，最终也会你付出你一些惨痛的代价。 但是今年贪狼星啊，却不仅仅于此。今年的正北方啊，除了是贪狼飞星回归本位之外，却也是今年啊，也是岁次壬寅年二零二二年的三煞方。一般呢，我们在风水上看方位的时候，最需要注意的就是三煞方跟五黄方。五黄方我们刚开始就讲到了，它回归到了今年的中宫，也就是房子的正中央。三煞方就轮到了正北方。 那么也就代表着，二零二二年岁是人寅的正北方，就是要积极的避免使用的方位。在这个方位啊，必须避免任何一切的装修、敲打或是频繁开关运转的地方，因为这些都是容易驱动煞气的方式。而如果你在二零二二年所要购买或是完工要交屋的房子，他们的门刚好是开在正北方，那么如果你不是急着搬进去，那老师是不建议你在人寅年里面入住的。 如果年初就交屋了，那么你可以先花一点时间装潢，或者是真的是一定要搬进去，那你看能不能赶在立春前搬进去？立春是什么时候？就是二零二二年的二月四号以前先搬进去，好，哪怕你是打地铺在那边睡的，然后办一个说，哎，我这新房子，然后入处理，然后办好之后，那么以后要装潢了，你再搬出去，然后去租其他地方先去待着，那这个也是一个办法。 而如果你今天只是看房子，你还不确定要买，那么一定要避开大门开在正北方的房子，除非交屋的时候它已经过了二零二二年，到了二零二三年的立春以后，那么这个就没有关系。但是如果你买了，而且你要用它的时候，交屋的时候它的大门是开在北方，而且它是在壬寅年的范围之内，那么尽量要避免这个事情，因为这会让入住的时运啊，对这个屋主啊会有比较大的压力。 那还有你的整体运势的折扣，而你只要住进去啊，这个运势的折扣它是长期的，不是只有在二零二二年有影响，它会长期的哦，至少会影响至少六年的时间，最短是六年，这个就很不很不划算了。当然，如果真的没办法，一定得要搬进去，那么还是一句话，务必要找专业的择日老师来择日，还是一句话。 会算命的不一定会择日，会择日的也不一定会算命。择日不只是看黄历或是农民历的吉凶，还有很多细致的学问，所以要特别注意。当然，能能不在人一年去入住大门开在正北方的房子，那才是最好的。所谓正北，就是这完完全全是北方啊！你拿你拿那个。 你的那个罗盘啊，或者是你的指南针去看，它是正北方、斜北边，才叫正北方。如果是东北或是西北，那个是没有关系的，然后是完全不一样的，一定要正北。所以说我们要讲到一件事情，这个方位有八个方位啊，东南西北正偏八个方位，你还坚持要选大门开在北方的房子，那概率其实蛮低的。而且真的遇到了，你还坚持要住进去，那么有时候真的是没有办法，这就变成宿命论了，好吗？ 呃，如果现在已经使用的房子啊，好，已经住在里面了，但是它大门刚好它是开在正北边，那怎么办呢？这个就还好啊，我影响就不大，因为是之前入住的，所以影响不如新入住的大。但是大门开在正北，还是一样会牵动了三煞方，会多少会有一些影响，那怎么办呢？这可以在门口啊摆上两盆开运竹，或是阔叶的盆栽，例如一些发财树。但是正常来说啊，这这这个盆栽啊放在门口的时候，或者放在正北方的时候啊。 它的枯萎速度啊，会比其他方位的盆栽会来得快一点点，所以要好好的照料。一旦发现叶子有枯黄的迹象，就把它先拔掉。当然要把它丢掉，不要只放在盆栽那个上面的土上面，说什么当施肥啊，这个是不好的，那是衰败之气啊，就不要留在你自己的那个门口上了。那第二个就是这个大门的地藏啊，你可以摆设一个绿色或是咖啡色的地毯地垫，这样也可以化解一些煞气。但是千万记得不要摆红色的哦。 而贪狼配三煞，在今年的确没有什么可以实际运用的方式，所以在这里啊，最好堆着用不到的东西，例如杂物或是一些不得不保留，但是平常也真的用不到的文件或报表，或是一些假电、旧假电之类的。这在二零二二年的虎年呢，就适合摆在正北边。而家中虽然正北方的睡眠品质会比较差之外，也容易做一些乱七八糟的梦。 因为三煞方的磁场跟他的一个气场，会让睡在这个方位的家人受到比较大的影响，所以这个地方不适合家中最劳累的纯言。哎，因为劳累要付出很多的，他需要好好的休息，或是精神与心理有相关疾病的，例如什么，他本来就会失眠，或是本来就有点抑郁症，也就是忧郁症，或是一些妄想症等等相关精神心理疾病的。虽然这个正北方啊，很容易加重他的病情，当然。 这放植栽可不可以改善这个问题呢？也是可以，但是我们刚才讲到了，如果是卧房，你去放这些盆栽呀，这个对光合作用和那个二氧化碳之间的，对家人的身体也不是很好。所以，如果你真的想放盆栽来化解一下，那请放在户外的窗台上面。其他部分呢，就只能说多注意一下患者的起居状况，以及多注意他的一个心理表现。而在公司方面呢，这个方位呢，就可以放置在公司绩效比较差的员工座位。 就可以让比较不适任的员工自然的怎么样，太旧换新了。好，以上就是我们二零二二年岁次壬寅年的风水流年解析的上集。这集啊，我们先讲到东南西北的正位。 下一集我们就来看看另外的四偶位，也就是所谓的东北、西南、东南、西北这四个方位。这四个方位可是隐含了我们今年升官发财的要点哦。请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，在老师下次更新好下期的时候，您才能够获得通知。也请各位加入我们的官方 LINE 以及我们的微信公众号，与老师建立起长期的联系。感谢您今天的收看，我是陈老师，我们下次见。